E aí, tudo bom? Tudo na paz com vocês? Aqui quem fala é o Berrante, bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar sobre é, como gravar, fazer a reprodução né, de, de gameplay de, cinemático, dessas tomadas cinemáticas do, dos jogos em 60 fps para ficar um vídeo fluido no YouTube. Tá? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá, galera. Aqui é o seguinte, a gente tem que pegar o, o Cheat Engine, que você pode baixar aí no link na descrição, e o jogo, ele vai estar por padrão em 1. Um, entendeu? Colocou em 1, um, soltou o pause, ele vai rodar. Beleza, está 15, 16 FPS lá, porque eu já configurei ele, até ele voltar demora um pouquinho, Tá? Então tá, tá velocidade normal, tranquilo, beleza. Então a gente pausa. É, vamos lá no Share Engine. E a gente tem que colocar em, em 0.25, que é um quarto da velocidade. Por quê? Qual que é o truque? O truque é você é, retardar o processo, gravar ele. Que aqui ele já aumenta para 69 FPS, ó. E, e se você soltar, ele fica quatro vezes mais lento, apesar de ficar playable, né? Ele fica jogável ainda, dá para você jogar ele tranquilamente. Só não, eu não joguei ainda para ver como é que fica. Óbvio que outros jogos vai ser diferente. Isso serve para esse jogo, né? Mas serve para outros jogos também que que você conseguir é, jogar ou fazer algo, alguma coisa funcional com isso. Então aí você faz, você vem aqui, grava. Eu tenho um mod de Cinematic Camera aqui que a gente vai carregar um, um uma uma sequência aqui, beleza? Aí, aqui que tá. A gente vai gravar ele com um x né? Você grava aí com um x 67 fps se você quiser nessa velocidade, né? Deu para gravar ali a 60 fps por 60 frames por segundo, ó. Vamos de novo aqui, ó. Ó, 91 fps. Tá tranquilo. Mas como o game tá a 4x, eu vou gravar aqui uma velocidade que vai casar com com a nossa configuração, né? Tá vendo que tá 103 FPS, 100. Ele tá um quarto da velocidade. A câmera, né? A movimentação da câmera tá um quarto, que é a velocidade que a gente ajustou a, a aplicação, né? Ou, no caso, o jogo. Então você consegue obter 100, 106 FPS, na caso 100 FPS. Beleza? Então, seguinte. Agora você gravou. Beleza. Eu vou pular agora lá pro pro editor de vídeo. Você vai salvar esse vídeo e vai lá pro editor de vídeo. É, bom, então, galera, aqui eu já editei, o, cortei aqui as partes do vídeo, né, que estava gravando. Então, se você dá o play aqui, ó, ele vai na velocidade de um quarto também, de acordo com o que foi gravado, né? 100 FPS lá para a gente conferir. E, e aí, o que, que acontece? Você simplesmente tem que vir aqui e clicar com o botão direito, vai em velocidade e duração, e aí você ajusta para a velocidade que você quer, obviamente acima do que é. Como a gente diminuiu um quarto, a gente coloca 400% aqui, né? Como não tem áudio que eu tirei, então não precisa manter a densidade do áudio. Você, ele até diminuiu o tamanho aqui, né? Obviamente, por ser mais rápido. Vamos ver como que fica agora. Olha lá, ó. a velocidade normal, é uma velocidade de 1x. Se você não estiver satisfeito, você pode vir aqui também e configurar se você quiser 200 ou 300%, por exemplo, né? Vamos colocar 200%, que é metade do que do que estava. Então, aí você vê a velocidade do vídeo que estava a um quarto rodando fluidamente, né? Sem sem travar, sem ficar. É óbvio que dá uma travadinha, não é perfeitamente fluido, mas em comparação com 10, 15 FPS do jogo, não tem nem o que falar, né? Então é isso aí. Aí você manda renderizar, vai em arquivo, exportar mídia. No meu caso aqui já está configurações, H264, vídeo de alta qualidade. Eu fui aqui em é, em algumas configurações aqui, que não vem ao caso nesse tipo, aí você coloca é, as configurações que você quer, obviamente foi gravado em 1080, e manda exportar. Né? E aí ele vai renderizar, e como eu já renderizei o vídeo, então não tem essa necessidade, e o resultado é esse aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Forte abraço, valeu e até mais. Fui! Ah, não esquece daquele likezão, né? E quem quiser se inscrever, provavelmente eu não sou de fazer tutoriais, mas futuramente, quem sabe, se tiver uma outra, uma outra oportunidade, estarei realizando. E quem quiser receber as notificações dos vídeos novos, das publicações, só clicar no sininho aí, se inscrever e receber automaticamente aí as novidades que eu vou estar colocando no canal. Forte abraço e até mais.